バレンタイン風宮祭りカカはい世間はバレンタインデーやらで盛り上がってますがマジでふざけんなよバレンタイン私の農民を絶望に叩き落としやがって はいということでバレンタインデーの真実をみんなに教えてやります実はバレンタインは司祭さんが処刑された日なんです戦争中にもこっそり恋人たちを結婚させてた優しい司祭だったのにその人の処刑日とか全然めでたくないじゃんめでたくないじゃんそしてチョコを女性から男性に渡すのは日本だけ海外だと男性から女性に高級品を渡して愛を伝える日なんだよ るためにね国民を騙すとかどういう神経してるんですかね次日本のチョコレートメーカーが昭和に作ったただの陰謀です皆さん目を覚まして50年も前の洗脳から目を覚まして 今 <laughs> 日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前にチャンネル